Teu canto é forte, é brasileiro Vem pra roda, iaiá De amarelo e lilás Olha o povo a brincar, brincar Nesse clima de paz Se você jurar que é meu quase amor Hoje eu quero ser seu terror Vem pra roda, iaiá De amarelo e lilás Olha o povo a brincar Nesse clima de paz Se você jurar